Всем привет, дорогие друзья из жаркой Алании. Мы продолжаем делать обзоры магазинов Алании, которые вы просите. И сегодня мы пришли в магазин нижнего мужского и женского белья, который называется Джанатан. В этом магазине новое поступление, новый сезон, много красивых, качественных моделей нижнего белья для всей семьи производства Турции. Магазин «Джонатан» находится в самом центре Алании, недалеко от пятничного рынка. Многие из вас знают пятничный рынок. Вот он находится прямо за мной. Магазин Руя Кундура. И прямо напротив магазина Руя Кундура находится «Джонатан». Если вы приезжаете из близлежащих районов Алании, таких как Махмутлар, э, Газипаша и другие, или с той стороны, из Конаклы, Авсалара, Инджику, Маманавгата и так далее, вы приезжаете вот на этот небольшой автовокзал в центр. И прям напротив автовокзала, буквально в 50 метрах, и находится магазин Джанатан. А в описании к этому видео смотрите все ссылки на социальные сети, карту и, конечно же, номер WhatsApp, по которому вы можете узнать цену той или иной модели, которая вам понравилась, а также размер, цвет и так далее. Э, давайте сейчас пройдем в магазин Джанатан и посмотрим, что нового в этом сезоне, какие модели привезли с выставок, ну и, конечно же, сколько они стоят. Melahat Canatan. Canatan İçkiyim, işletme sahibiyim. 22 ee, yıldır burada hizmet vermekteyim. Amacım e, müşteriye en kaliteli, en doğru, en güzel ürünü vermek. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek için ben ve yardımcım Ülker elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ee, hedefimiz müşteri memnuniyeti, amacımız müşteri sevgisi. Sevgide kalın, sevgiyle kalın. Merhaba, ee, Canatan İçkiyim'den Ülker ben. Ee, dükkanımıza hoş geldiniz öncelikle. Ee, bugün size biraz ürünlerimizi tanıtmak istiyorum. Ee, kıştan sizin için hazırladığımız fuarlarda özellikle seçtiğimiz çok e, güzel ve detayları Türk malı e, tamamen kalite renk seçimleri, bedenleri e, çok güzel ürünler seçtik sizler için. Dükkanımıza bekliyoruz. Şimdiden hoş geldiniz. Burası Korse grubumuz. No Sweet ve Formesay olmak üzere e, birkaç çeşidimiz var. Bu paçalı Formesay'ın korse grubu. Siyah beyaz ten 3 rengimiz vardır bunlarda. Şu şekilde göstereyim. E, bacak göbek ve popo toparlayıcıdır bu. Bu farklı bir modelimiz sadece göbek, bel, mide toparlayıcısıdır bu. Bunda da siyah, beyaz ten üç rengimiz mevcuttur. Bu şekilde. Tamamen askılı göğüs altından e, bel ve göbek toparlayıcısıdır. Askının kayma ihtimali yoktur. Fiyatı yine 75 TL'dir siyah beyaz ten ve 3x large'a kadar small'dan 3x large'a kadar bedenleri vardır. Bunlar yarım atlet dediğimiz slim fit ürünlerimiz. Siyah beyaz ten 3 rengimiz vardır. push ve push yine iki modelimiz vardır. Yarım atlet şeklinde. Fiyatları 35 TL'dir. Ten rengi. Bu da push modelidir. Bu grubum yine İmer. E, tamamen modal ve kotondur iplikleri. Türk malıdır. Hamile süt yenidir. Emzirme sütyeni olarak geçiyor. 35 TL fiyatı vardır. Bunlar hamile kilotları. Tamamen e, organik, modal ve kotondan ipliği. Türk malıdır fai. E, 25 TL fiyatı vardır. Tamamen modaldır kumaşı. Small'dan XX kadar bedeni vardır. Organik olup e, Türk malıdır. Renkleri mevcut. Gri, pembe, kırmızı, mor. Yine papatyanın ürünüdür. Small'dan başlayıp XX kadar bedenleri vardır. Bu grubun biraz daha dantelli, yine pamuktur grubumuz. Small'dan X kadar bedenleri vardır. Renkleri mor, ee, ten rengi, beyaz, ekru, bordo renkleri mevcuttur. Buradaki kilotların hepsinin fiyatı 10 TL'dir. Yine bu grubunda da aynı e, renklerim X large ve XX large olmak üzere iki tane iki bedeni vardır bunun. Bunlar Malabadi'nin e, organik tamamen organik koton ve modal grubu small'dan XX large'a kadar bedeni vardır. Bu da dantelli grubu. Aynı modelin dantelli grubu. Yine small'dan X XX'lerçe kadar bedeni vardır. Bordo, gri, ten rengi, siyah ve beyaz renkleri mevcuttur. Burası büyük bedenim. Tamamen %100 pamuktur. Ee, 5X'lerçe kadar bedeni vardır. Burası Viskon grubu. Yine büyük beden. 4 numaradan başlayıp 7 numaraya kadar bedeni var. Ve esnek çok rahat bir model. Burada renkli kilotlarım var. Small'dan başlıyor. XX large'a kadar bedeni vardır. Bu şekilde penyedir. Renkleri bu şekilde. Küçük bir bölümümde string modelleri var. Renkleri mevcut. Fiyatı 10 TL'dir. Bunlar baksırlarım. Modal pamuk olmak üzere iki modelim var. Papatya'nın ürünüdür. Tamamen Türk malıdır. Fiyatları 10 TL'dir. Tamamen modal ve kotondur. Türk malıdır. Fiyatı 25 TL'dir. small'dan 3x kadar bedeni vardır. Bu biraz daha uzun bir modeli. İmer'in. Bu pamuk telli, tamamen kotondur. Terli bir grubu kuş yapsızdır siyah, beyaz, ten 3 rengi mevcuttur. Fiyatı 85 TL'dir. Minimizer toparlayıcı model dediğimiz bir model. Dantelli ve dantelsiz renkleri mevcuttur. Siyah, beyaz, ten strapless model. 75 C, D, E, F kaba kadar kapları vardır. Fiyat, fiyatları 80 TL'dir. Tel yoktur, balansizdir bu pamuktur tamamen. Siyah, beyaz, ten. Üç rengi mevcuttur. Bu şekilde. 75'ten 95'e kadar bedeni vardır. B, C, D kaba kadar kapları mevcuttur. Burası kapsız, puşapsız modelim. Dantelli, yeşil, kırmızı, mor, siyah ve ten renkleri vardır. 75 C, D, E, F kapları vardır. 95 bedene kadar bedenleri mevcuttur. Bu şapsız telli bir modeldir. 75 B, C, D, E ve F kapları vardır. Renkleri bordo, lacivert, kırmızı, siyah ve ten renkleri vardır. Fiyatı 85 TL'dir. Push-up'la bir model. Strapless ve göğüs kısmı biraz daha düşük bir model. Fiyatı 65 TL'dir. Çok hafif bir dolgusu vardır. Yarım dolgu dediğimiz bir dolgu ve strapless bir modeldir. Siyah, beyaz, ten üç rengi mevcuttur. Orkide strapless bir model 50 TL fiyatı vardır. Push-up'lı ve push-up'sız iki modeli vardır. Üç rengi mevcuttur. Bu push-up'sız bir modeli. Yine Moonlight'ın bir modeli. 75 TL fiyatı vardır. Siyah beyaz ten. Üç rengi mevcuttur. Full dolgu dediğimiz bir modeldir. Bu şekilde normal e, balenli ve silikonlu bir model. Bu şekilde 75'ten başlayıp 90 bedene kadar bedenleri vardır. Çok az bir dolgusu vardır. Siyah beyaz ten renkleri mevcuttur ve 55 TL fiyatı vardır. Böyle bir takımımız var. Fiyatı 110 TL'dir. Mor, siyah, bordo renkleri vardır. Bu bordo rengi. Push-up'sız bir model. Bu altının kilolu. Türk malıdır Nurtex. 75 bedenden 90 bedene kadar bedenleri vardır. Siyah, e, bordo ve mor renkleri vardır. Bu şekilde. Strapless dantelli bir model ve push up'lıdır. Kilolu. Nurtex 75 bedenden 90 bedene kadar bedeni vardır. Mor, lacivert iki rengi mevcuttur ve push bir modeldir. Bu 6 kilot. Yine Dagi Türk markası. Bunun yeşil, bordo, lacivert, kırmızı, krem rengi mevcuttur. Puşaplı ve push iki modeli vardır. Küçük bir push bulunmakta. Bu şekilde altının kilodu. Lejardin yine takımlarımızdan birisi. Türk malıdır kuşaplı bir modeldir. Siyah ve beyazı mevcuttur. Altının kilot kısmı. Yine Nortex'te gelin takımı dediğimiz bir modelimiz push-upsızdır. Siyah ve beyazı mevcuttur. Ve altının kilot kısmı. Bunlar minimizer modeli. Toparlayıcı dediğimiz telli ve telsiz olmak üzere e, 4 tane modeli vardır. Büyük bedenler için 75'ten başlayıp 100'e kadar bedeni var. B, C, D, E, D, D kaplara kadar kaplarımız mevcuttur. Siyah, beyaz, ten renkleri vardır. Fiyatları 120 TL'dir. Barbara modeli. Yine 75'ten 100'e kadar bedeni vardır. 75 C, D, E, D DD kapları mevcuttur. 120 TL'dir fiyatı ve Türk malıdır. Goldshine markası 75 C, D, E kaplara kadar kaplar mevcuttur. Renkleri e, fuşya, pembe, pudra, pudra, siyah ve beyazı mevcut. 75 C, D, E kaplara kadar kapları vardır. Fiyatı 119 TL'dir. Dantelli bu grubu. Altlarının kilotları da mevcuttur. Mor, siyah ve ten renkleri vardır. Fiyatı 127 TL'dir. 75 beden e, C, D ve E kapları 95 bedene kadar bedenleri vardır. Golshine yine yarım dolgu dediğimiz dolgulu bir modeli. Siyah beyaz ten 3 rengi mevcuttur. 75 CD E kaba kadar kapları vardır. Yine aynı modelde, aynı markada farklı bir modeli Allshine'ın. Strapless bir model. Kapsız, büyük beden. E kabada, e, C, D, E kaba kadar kapları vardır. Yine Goldshine'da farklı bir model. Siyah, beyaz, ten 3 rengi mevcuttur. Çok hafif bir dolgusu 70 bedenden başlıyor. 70 C, D, E kaba kadar kapları vardır. Çıt çıtlı body grubu. Tamamen kotondur bunlar. Uzun kollusu. Normal atleti çıt çıtlı body'dir. İp askılası. Burası çorap grubumuz. Tamamen koton, modal ve bambu olmak üzere 3 e, çeşidimiz vardır. Türk malıdır, fantastik, bordo. E, bunlar uzun gruplarımız. Renkleri vardır. Siyah, beyaz, ten, yeşil, mor, mavi. Bu grubum kısa, aytun çoraplarıdır. Burundikisiz antibakteriyel özellikleri vardır bunların. Fiyatları bu grubumun 15 TL bordoların bunlar 10 TL fiyatları vardır. Bunlar Babet grubu. Yine 10 TL fiyatı vardır. Burun dikişsiz. Ee, yine antibakteriyel özelliği vardır. Pamuktur. Bu grubum ince grup. Ee, 50'den ten renkleri siyahı daha ince 15'ten. Bunun fiyatı 7,5 TL 5 TL fiyatları vardır. Böyle bir geceliğim, gecelik ve sabahlık Arnetta'nın ürünüdür. 159 lira fiyatı vardır. Yine üçlü takım şeklinde böyle sabahlıklı bir takımım var. Sabahlık üstünün tişörtü ve üçlü takım altı şorttur. 250 TL fiyatı vardır. Bu uzun alt uzun pijama grubum. Catrins'in Penyemot Türk malıdır. Tamamen pamuktur kumaşı. Yine Catrice'in alt uzun bir pijama grubu. Small'dan X large'a kadar bedeni vardır. 185 lira fiyatı vardır. Bu şekilde bir şortlu takımım. 170 TL fiyatı vardır. Small'dan X large'a kadar bedeni vardır. Yine Catrice'in bir modeli şortlu bir takım. 170 TL fiyatı vardır. Small'dan X kadar bedeni vardır. Keten bir takım. Şöyle göstereyim. 200 TL fiyatı vardır. PG'nin elbise gecelik grubu. 40 bedenden 48 bedene kadar bedeni vardır. Tamamen pamuktur. 130 TL fiyatı vardır. Burası saten grubu. Baby doll. 150 TL fiyatı vardır. Mor, siyah, lacivert renkleri vardır. Yine Nurtex'in gecelik grubu. Small'dan başlayıp 3X'lerce kadar bedeni var. Kırmızı, mor, siyah, lacivert renkleri var. Yine Nurtex'in bir saten grubu ikili içinin geceliği sabahlığı small'dan x, x kadar bedeni vardır. Fiyatı 250 TL'dir. Barina altılı set pamuk satendir. Gecelik sabahlığı sadece geceliği, alt üst pijama takımı ve baby dolu vardır. 750 TL fiyatı vardır pudra, bordo ve krem renkleri vardır. Bunlar atlet grubu. Bayan Atletlerin Malabadi ve Karadağ olmak üzere iki tane markamız var bunda. %100 pamuktur. İp askı, kalın askı. Modelleri vardır. Dantelli, dantelsiz. Fiyatı 15 TL'dir. Tamamen pamuktur. Fiyatı 45 TL'dir. Tamamen bambudur, organik. Small'dan XX kadar bedeni vardır. Siyah, ten ve beyaz renkleri vardır. Ve tamamen organiktir. Quen yine bambu e, Türk markası Dantelli, dantelsiz, ipli, ipsiz, kalın askı modelleri mevcut. Fiyatı 45 TL'dir. Bunlar erkek pijaması grubu. PG'dir. PG, PG markası. Üçlü bir takımdır. Üstünün tişörtü, altının uzun pijaması ve şortlu takımı. Fiyatı 190 TL'dir. Yine aynı markada PJ'nin şortlu ve askılı takımı. Fiyatı 140 TL'dir. Yine şortlu bir takım. Farklı renkleri mevcut. Tamamen kotondur. Small'dan XX'larça kadar bedeni vardır. Yine şortlu bir takımımız DJ grubunun tamamen pamuktur. Farklı renkleri vardır. 150 TL fiyatı vardır. Yine aynı markada ikili bir takımdır. Hmm. Kısa kollu altın pijaması. 160 TL fiyatı vardır. Small'dan XX'larca kadar bedeni vardır. Erkek çorap modellerim uzun, kalın havlu çoraplar. Pro'nun ürünüdür. Pamuk, koton, bambu ve modal grubu olarak üçe ayrılıyor. Fiyatları 20 TL'dir. İnce ve kalın modelleri vardır. Renkleri gri, siyah, desenli modellerimiz vardır. Diyabet çorabı, şeker çorabı olarak geçiyor fiyatı 20 TL'dir. Kotondur tamamen. Serena. Fantastik. Erkek babet çorapları. Fiyatları 10 TL'dir. Burası erkek grubumuz. Ee, erkek atlet grubu. %100 pamuktur. Small'dan 3X'lerce kadar bedeni vardır. Farklı bir modeli yarım kol atlet. Small'dan 3x'larça kadar bedeni vardır. Karada ilk kez sıfır yaka 30 TL fiyatı vardır. Karadağ'da B yaka yarım kol modeli 30 TL fiyatı vardır. Siyah beyaz renkleri mevcuttur. Malabardi markası yine V yaka normal atleti yarım kollu sıfır yakası vardır. 30 TL fiyatı vardır. Gri, siyah, beyaz renkleri mevcuttur. Bambu bir grubu. Elegant'ın small'dan XX kadar bedeni vardır. Sıfır yaka, yarım kol. V yaka, yarım kol. Ve normal atleti. Tamamen organik 45 TL fiyatı vardır. Hai markası erkek small'dan XX large'a kadar bedeni vardır. Fiyatı 55 TL'dir. Siyah ve beyaz olmak üzere iki rengi mevcut. Erkek slip fainin tamamen bambudur. Siyah ve beyaz renkleri mevcuttur. Bu slip grubu. Fai markasında Boxer grubum bambudur. Siyah ve beyaz small'dan XX kadar bedeni vardır. Fiyatı 43 TL'dir. Payinin tamamen organik termoform dediğimiz bir ürünü tamamen organiktir. Atletinin fiyatı 65 TL. Yarım kollunun fiyatı 86 TL fiyatı vardır. Siyah ve beyazı mevcuttur. Aynı modelin boxer'ı da mevcut elimizde. Bunlar boxer gruplarımız. Tatkan, small'dan XX large'a kadar bedeni vardır. Renkleri yeşil, kırmızı, beyaz, siyah, mor. Fiyatı 25 TL'dir. Karadağ markası yine aynı. 25 TL fiyatı vardır. 1 numaradan 5 numaraya kadar numarası vardır. İlke marka e, yine boxer ve battal beden olarak large'dan başlayıp xx large'a kadar bedeni vardır. Tamamen kotondur. Erkek boxer'ında biraz daha uzun bir modeldir. Gri, siyah ve beyaz renkleri mevcuttur. Fiyatı 25 TL'dir. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео, ассортимент этого магазина. И спасибо большое Улькер Ханым, которая рассказала и показала все модели. И когда вы приезжаете в Аланию, обязательно загляните в этот магазин, потому что качество и цены здесь просто потрясающие. И огромный ассортимент, как я уже сказала раньше, мужской, женской, мужского, женского нижнего белья, носки, носки повседневная одежда, ну и, конечно же, пижам. Поэтому приходите, смотрите, выбирайте, и я уверена на 100% вы останетесь довольны и ценами, и качеством. И на сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам всего хорошего, добро пожаловать в магазин Джанатан, в Аланию, в Турцию, будьте здоровы и приезжайте, конечно же, как можно быстрее в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего, пока-пока.